ଯିଏ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ନା ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ଅନେଇଛ କ'ଣ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି ଆରେ ତାକୁ ହଟାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଟାଅ ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ ଯଦି ମତେ ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାକୁ କହିକି ତୋ କପାଳରେ ନୁହଁ ତୋ ହାତରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ସାର୍ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ପରା ତମର ସେଇଟା କଣ ଅଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଜାଣିପାରୁନ ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ କହିବ କିଏ କହିବ ବା କହିଲ ହଁ? ତମେ ଯଦି କହିବ ଦୁନିଆ ଯାକର ପିଲା ଆଣିକି ସିରିଏଲ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଯାହାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ରଖିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଲାଇକ୍ ହୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो I got broads in Atlanta. She took the lean, the family. Credit cards and the scammers.